عن موضوع ازاي اعرف ان الاشاره اللي جايه لي آه، او الايحاء اللي عندي او آه، الصدفه اللي شفتها دي آه، من الله بتدفعني الامر ما ولا من الشيطان وهنا بالنسبه للتمييز ما بين الاشارات علشان بس السؤال يبقى واضح اكتر عند الناس حد قال لك كلمه معينه الكلمه دي لفتت لفتت انتباهك لامر الأمر ده ممكن يخليك مثلا تتوقف عن عمل يا ترى الكلمة اللي أنت سمعتها من الشخص ده مديرك في الشغل أو زميل يا ترى هل ربنا اللي بعتها لك؟ هل دي مقصودة؟ عشان تستجيب ليها؟ ولا دي ممكن مثلا جملة غل قالها زميلك في الشغل أو مديرك فدي إشارة شيطانية ما تخليهاش تأثر على شغلك فهمت السؤال؟ اللي هو اللي أنا بسمعه تفتح الأخبار تلاقي مثلا تفتح التلفزيون صدفة تلاقي شيء معين بيتكلم عن مرض ما مثلا او عن حادثه ما هل دي صدفه يعني هل دي اشاره ربانيه ليك ولا محض امر شيطاني علشان ما ياثرش على نظرتك وعلى مسارك الحالي خلينا ن... ن... نقولها بطريقه تانية كيف نفرق ما بين الاشارات الرحمانيه الملائكيه والاشارات الشيطانيه يعني عندك اشارات ملائكيه واشارات شيطانيه أول حاجة الإشارة اللي بتيجي من الملائكة اللي بتبقى بأمر من الرحمن طبعا بتبقى إشارات ربط يعني إيه؟ تفتح التلفزيون تلاقي برنامج شغال عن حاجة ملهاش أي علاقة بمجالك بس وأنت بتتفرج تلاقي فكرة خدتها من البرنامج اللي شغال تتربط بشغلك اللي أنت بتعمله دلوقتي باحتياجاتك الحالية ده connection ربط دي على طول تبقى إشارة رحمانية وملائكية لأنها بتبقى إشارات تربط الأشياء ببعض تعمل لينكات كده آه، تتصفح مثلا الانترنت او حاجه تلاقي حاجه طلع اعلان طالع لك على الجنب معين ملوش علاقه بحاجتك لكن الاعلان ده يلفت انتباهك لحاجه ضروريه في الشغل مثلا اهي link. يبقى ده اول فرق ما بين الاشاره الشيطانيه والاشاره الملائكيه الاشاره الشيطانيه بقى انت بتركز في عملك اهو تقوم هي واخداك سحبك لمكان تاني وتقطعك مع عملك تقطع تواصلك مع عملك الاشاره الرحمانيه الملائكيه تلفت انتباهك لحاجه مش على بالك تتربط بعملك تتربط بحاجتك الإشارة الشيطانية تطلع لك طرف كده خيط تتسحب وراه تلاقي نفسك سبت اللي في ايديك وما عدتش بتشتغل في اللي انت بتعمله ده اول فرق ما بين الاشاره الرحمانيه الملائكيه والاشاره الشيطانيه الفرق الثاني الاشاره الملائكيه دايما دايما بتيجي باسلوب لين بطبطبه آه، يعني باحترام ليك الإشارة الشيطانية بتيجي مفزعة ليك يعني إيه؟ الملائكة في الآخر لما بتديك إشارة الإشارة دي تستهدف حاجة من اتنين عندك يا تبشرك بإن في نعمة جاية أو ربح جاي يا تنذرك وتحذرك من أمر عشان تتقيه دي هدف الإشارة الملائكية الإشارة الشيطانية ما عندهاش الاهداف ده الاشاره الشيطانيه جايه تعكنن عليك وتقطع لك اعمالك وتشيطن لك الملفات طيب فالاشاره الملائكيه حتى لو جايه تنذرك يعني جايه تحذرك من حد او جايه تحذرك من من من حد بيمكر بك يعني اشاره ملائكيه جايه تحذر جايه تنذر بتبقى جايه بلين يعني مثلا ممكن تشوف رؤيه تلفت انتباهك لثغره عندك بس الرؤيه ما تجيش تفزعك ان الثغره دي هتموتك الوقت ده فهي بتيجي تلفت انتباهك بالراحه على العكس بقى لو الشيطان هو اللي جاي يستغل الثغره دي عندك يقوم يقول لك ده انت هتضيع ده انت هتروح ده الثغر ده هيموتك ده هيضيع يكبر لك ال ال مش يكبر لك آه، يعني يستغل الثغره دي او الانذار ده اهو في انه يعجزك ساعتها وده الفرق التاني ما بين الاشاره الملائكيه والاشاره الشيطانيه يبقى الفرق التاني ان دي بتيجي بمشاعر طيبه حتى لو هي انذار بتبقى جايه بمشاعر طيبه وبتطمين والتانيه بتيجي بمشاعر تخويف انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء الملائكه بتنزل على المؤمنين الا تخافوا ولا تحزنوا حتى لو في حاجه مصيبه داخلين عليه انما اشارات الشياطين انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء يبقى ده كان الفرق الثاني ما بين إشارة الملائكة وإشارة الشياطين الفرق الثالث إن إشارة الملائكة آه، بعد ما هي بتيجي توصلك بالحاجة أو تحذرك من حاجة نتيجتها بتبقى شكر يعني بعد ما أنت تشوف إشارة الملائكة اللي حذرتك من حاجة فلقيت نفسك احتميت منها فتقوم ت... إيه النتيجة بقى؟ تلاقي نفسك شكرت أو تبشرك بحاجة و... وإنك داخل على حاجة وهتنجح فيها فتنجح فالله تلاقي نفسك شكرت فإشارة الشيطان الملائكة نتيجتها شكر إشارة الشيطان نتيجتها كفر تديك حاجة تديك معنى إشارة الشيطان تيجي تنشط لك حاجة كده تمشي وراها تقعد يومين فيها تلاقي نفسك كفرت بالنعمة اللي كانت معاك تلاقي نفسك كفرت بآية من آيات ربنا إنه هيديك حاجة وخلاص مع